かした、ご飯入れるね待ってて何そのはいよご飯ね食べたい人はいちょっと待ってください 待っててご飯作ってるからはい、うん、ご飯作ってるから待ってつむちちょっと待ってさっきも待ってるよちょっと待ちなさい分かったうん分かったいい 飯お腹すいた何してるのつむじそこ違うよご飯あれみちゃんも来たじゃんつむじがダメにちょっかい出しちゃう しくずさ